бойынша сайлау қалай өтуі тиіс қалай өту керек иә мен осы сайлауды бақылау ұйымдарымен кездестім сол жиналған сайлаушылармен кездестім мен бірден айттым бұл сайлау емес бұл сайланды яғни болат деген адамдар сайланып тұр керек деген адамдар депутат болып тұр бұл тек концерт спектакль сайлау деген спектакль егер де сайлау шын мәнісінде дұрыс өтсін десек онда мен айтамын міне қойылатын талап президент кету керек парламент түгел кету керек үкімет кету керек жоғары соттың төрағасы кету керек бас прокурор кету керек алты айлыққа ауыспалы үкімет құрылу керек ауыспалы үкімет құрылғаннан кейін сайлау туралы заңы партиялар туралы заңы шеру туралы заңдары жаңадан қабылданып сайлау тағайындалу керек сол кезде ғана біз сайлау өтеді сайлауға дұрыс адамдар қатысады дауыстарын ала алады деп айта аламыз а басқа барлық жағдайда мына осы тоқаев отырғанша мынау ұйықтап келе жатқан депутаттар отырғанша мынау асқар мамин отырғанша мына жоғары сот төрағасы мен бас прокурор отырғанша бұл сайлау сайлау болмайды бұл сайланды болып тұр болды сонда бұдан ешқандай э, дәме болмау керек бізде дәметпеуіміз керек ештеңе мынау сайлау өтеді бірдеңе шешіледі деп сонда біз осылай жәймеде өзіміз өз еркімізбен шала шолақ қарап мемлекеттің жағдайына ұлтымыздың жағдайына біз мемлекетті қазақтарды құртуға барлық ықпалымызды жасап отырмыз өз еркімізбен жасап отырмыз қазақстанды жоқ қылу үшін себебі ақырында орыстар жайдан жай сөйлеп жатқан жоқ жер біздікі деп баяғыда украинада украинаны да басып алар алдында көп әңгіме айтқан олар мынау біздікі севастополь біздікі донбасс біздікі луганск біздікі деп олар алдын ала дайындықтарын жүргізді басып алудың алдын ала дайын болғаннан кейін әскерлерін бәрін әкеліп қойып басып алды тек дем, дем арасында аяқ астынан тек шап етіп бәрін басып алды енді өгізге туған күн бұзауға туады деген баяғыда тоқаев сұхбатында айтып еді орыстарға я не считаю захват Крыма, аннексии. Я считаю, это законное присоединение Крыма к России. Міне ол күзге туған күн бұзауада туады деген міне бізге де келді осы күн тоқаевтың теріс сөйлегені өзіне керісінше шығып жатыр бүйірінен шығып енді орыстар қазақстанды басып алуға дайындалып ол орыстар жан жақтан бекерден бекер сөйлеп жатқан жоқ анау қостанайда казахский язык это язык баранов, а язык обезьян, казахский язык обезьян язык деп ана башком сөйлеген мына орысша ел сөйлеп жатыр а кто такие казахи это бараны а зачем мы должны язык барана учить деп олар арқа сүйеп отыр себебі біліп тұр ана жақтан үлкен керек, керек дайындықтар бәрі жүргізіліп жатыр деп себебі орыстар әскерлерін де дайындап жатыр орынборға да келді әскерлерін әкелді астраханьға да келді челябинскке келді алтайға да келді. керек әскердің бәрі дайын тұр барды тек әп дегенде шабуылға шығатын бізді тыпырлаттық тыпырлаттырды ал бізде дымды да, ешбір дайындық жоқ бірінші бізде жемқорлық парақорлық сыбайластық әбден тамыр тамыр жайып тастаған бізге мемлекеттің қамын жанын ойлап жатқан ешбір қызметкер жоқ бәрі тек ішуге жеуді ойлап жатыр жеуді ойлап жатыр жеңіп жатыр ешін сондықтан бұл сайлау емес бұл сайланды болады сонда бұл қалай өтсін өтпесін ол ана тоқаев назарбаевтар жоспарлағандай солай өтеді болды оған сіз да мен де ешқандай әсер ете алмаймыз кедергі келтіре алмаймыз біз тек көріп отырамыз ана болып жатқанын жоспарлы түрде өтеді қалай да иә біз ешқандай кедергі жасай алмаймыз ал жаңа айттыңыз ғой парламентті кетіруіміз керек мысалы түгелдей оны кетіру үшін қалай әрекет ете аламыз біз ашықтан ашық талап жасай аламыз ба халық жоқ тағы да айтып отырмын парламентті кетіру үшін назарбаевты тоқаевты төртке тұру керек ал бұлар екеуі отырғанда ну иә. парламенттегі мына аманбай жұмабай сәрсенбайлар кетеді да орнында дүйсенбай қыршынбай тарқанбай барқынбайлар келеді өзінің адамдары иә ол ештеңе өзгермейді бұлар алла қалай ұйықтады аманбай шешенбай дүйсенбай жексенбай аман сәрсенбай солар деген ұйықтайды сондықтан ешқандай қарсылық біз алмаймыз бұл жерде халық бірігіп қарсы шығып талапты қойса ол сонда әсері болар еді ал енді қазір халық, жүргенде жаңағы баяғы коммунистер қазақтың атына мәтел шығарды ол қазақ қой ауылынан шөп алмайды жусаннан алса қойдың қой ауылынан шөп алмайды деп сол солай болып жүр қазақ коммунистер айтқандай коммунистер бұзып болды қазақты бүлдіріп болды әбден сайлауға қатысқан дұрыс па әлде қатыспаған дұрыс па ол сайлауға қатысса да қатыспаса да ештеңе өзгермейді қатыспасаң қатысты деп жібереді жазады қатыссаң енді кім жазасын мына кейбір ақымақтар айтады осдпны қолдау керек ауылды қолдау керек ақ жолды қолдау керек ол бәрібір орыста айтады от перемены мест слагаемых сумма не меняется дейді сөзді бір э, сөйлемнің ішінде сөздің орнын алмастыра берген сол сөйлем сол қалпында қала береді сол ұғыммен қалады атауы бір бәрі бір партия иә ештеңе өзгермейді сол қалпында қала береді бәрібір дауыс беріп мысалы өзіміз таңдау жасап соны тексерткізсек е дауыс берсең сен дауыс бергенде сен кімге бересің дауысыңды иә мәселе сонда мәселе иә ауылға бересің иә ақ жолға бересің е оларда бәрі бір, бір қораның нелері малдары қойлары бір отардың қойлары олар енді бақташысы біреу болғаннан кейін алып отырғаннан нұрсұлтан мен жаңағы қасым жомарт бақташылар біреу болған бұл бір қорда жүрген бірші жем шөп жеп жатқан қойлар малдар қайда барады солай жүреді маңырап жанынан қалмай ештеңе өзгермейді ал оның ішіне бір депутат өтсін адал әділ оны сөйлетпейді ақыры енді оны я жынды я я ауыш қылады болды ол да басымыздан өтті кезінде көтеріліп сөйтіп барып жеңуіміз керек көп көп болып шығып көп барып бірікпей жатыр ғой қазақ не айтады көп түкірсе көл болады деп көп болып шықса иә. көп болып бірақ бір бағдарламамен шығу керек белгілі бір бірімен бәсеке болмайтын иә. бір бірін жаңағы көре алмаушылық болмайды шығу керек сол кезде ол жеңеді ал егерде біреу аяқтан біреу қолдан біреу арқадан теуіп біреу ұрып біреу тартып жатса ол нәтиже шықпайды одан шегені ұрғанда жан жағынан ұрып кіргізбейді ол ағашқа шегесінен ұрып қалады ол сол шеге тағы кіреді ағашқа ал ол жан жағын бүйтіп жанынан бүйтіп кірсең шеге кірмейді ол ағашқа үйлерің жоқ ал ол қазақстанда қандай ұят иә мен әрқашан айтамын ол қандай өзінің жерінде жүрген адамның өзінде үйі жоқ жоқ үйі жоқ ол күлкілі нәрсе бір рет біздің бір мен бір таныстарым айтады сотқа келгенде кешігіп қалды неге кешігіп қалды десе үйді іздеп жүрдік дейді сонда айтылады біз үй іздеп жүргенде әзірбайжан айтты дейді сұрады дейді сендер қазақсыңдар ма деп иә қазақпыз деп айтты қайдан білдіңіз а қазақстанда пәтер іздейтін тек қазақтар ғой дейді қарашы қазақстанда пәтер іздейтін тек қазақтар ғой дейді ал орыс деп жатқан жоқ мен мысалы көрген жоқпын орыстың пәтер дегенін ал дунганның курдтың ұйғырдың пәтер дегенін көрген жоқ а қазақтар бәрі іздеп жүр пәтерді иә. себебі ауылдың бәрі тымтырақай қылды қазақтың бәрі ауылдардан келді ауылдардан келді мен мына жақта үй жоқ енді ауылды не құлаттың ауылдың жерін сату керек жерін беріп жіберу мысалы анау мақтап айтады анау қостанайдың бұрынғы әкімі кулагиннің отыз бес мың гектар жері бар дейді отыз бес мың гектар жері ай ол ненің құрметіне оған беріледі ондай жер иә не ол әкесінің құны ма әкесінің төрі ма а ол кулагеннің отыз бес мың гектар жері бар дейді ал мұнда менде неге жоқ екі мың гектар отыз бестің бір түйнегі